maxaa wacay soomaalida muranka lee ku nacay maxaa kugu dhacay ma ogid miyaa ina mar hore dallacay awowga ayaa kursi iiga kacay maxaa kugu dhacay gurigiina xalitoola ku dhacay walaashaa weydii wixii ka dhacay adigoo kale ma anaa isnacay iga qalee waxyaabaa qaar ma aqbale saaxiib mar horaa aqalga